hello and welcome friends open office calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है ओपन ऑफिस कैल्क की आज के इस वीडियो में क्या खास है आइए आपको बताता हूं यहां पर अगर आपको फंक्शन विजर्ड ओपन कराना है तो उसके लिए शॉर्टकट की की बात करेंगे अगर आपको फंक्शन विजर्ड ओपन कराना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो सकती है आइए आपको बताता हूं आपको सिंपली कीबोर्ड से फंक्शन बटन प्रेस करना है टू किसके साथ कंट्रोल के साथ तो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कीजिए और आपका फंक्शन विजर्ड ओपन हो जाएगा तो यहां से मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल और फिर प्रेस करता हूं F2 तो आप देखेंगे कि फंक्शन विजर्ड ओपन हो गया है और यहां पर आपको सारे फंक्शंस नजर आएंगे जैसा कि मैं यहां पे स्क्रॉल कर रहा हूं और आपको ये दिखाई पड़ रहा है तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये फंक्शन विजर्ड कैसे ओपन होता है शॉर्टकट की क्या होती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video